O'zim lezgisi o'tkir kamaz mahkam bo'lasiz qo'shnit toyi hozir keldi hali qo'shnit toyi sizning uchun sharqildaqingdan degan shularni besh marta aytdik bir xorazm lazgisi uchun aytamiz endi izidan sharqildaqingdan bo'ladi zaman Esirem bir devayım bir kesem giriftarım Giriftarım aman Ömrümde gezmerim gül gülzar seyrini Hasbi ağır istemenen bilbil olmasa Gülzar seyrin eylerem el dil olmasa Aman ey aman Yarsız olmaz, bolmaz beklin başı aman bo'lsa yarlı bo'lar yarsız olmaz, aman ay aman.